වර්ෂා කාල මේ වර්ෂා කාලය වර්ෂාව ඇති වෙන හැටි වර්ෂාව නිසා පොළොවට වෙන වෙනස සංස්කෘත ලේඛනයක ලැබිලා තියෙනවා අපි කියවලා බලමු මොකක්ද කියන්නේ කොහොමද වෙන්නේ මේ වර්ෂා කාලයයි ඉදානි වර්ෂා කාලා පස්ස ආකාශ මේඝ සංජා බලන්න අවකාශයේ වලාකුළු වලින් ගහනව පවතී. සර්වත්‍ර පුෂ්ටි ධාරා පතන සෑම තැනකම සර්වත්‍ර වෘෂ්ටි ධාරා වැසි ධාරා උපතන පතිත විදී ජන සොයානි කර්මානි තත්වා ගෘහංගත ජනා ජනතාව ස්වීයානි කර්මානි තමන්ගේ කටයුතු දක්වා අතහැරලු. ගෘහංගත කෙදරට ගියා. නිවෙස් කරා ගියා. මේ වහිනකින්. පක්ෂිනක් ශීතයෙන් පීඩිතා. පක්ෂීන් කුරුල්ලන් ශීතයෙන් පීඩිතා. සීතලෙන් පීඩිතයට පත් වෙලා වෘක්ෂාණං ශාකාසු තිෂ්ඨන්ති. වෘක්ෂාණා ගස්වල ශාකාසු අතුමත තිෂ්ඨන්ති. පක්ෂීන් ගස්වල අතුමත ශීතේන පීඩිත සීතලෙන් පීඩිතව සිටි. කෘෂිවල පරම් ශේස්ත්‍රානි කර්ෂයන්ති. කෘෂිවල කෘෂිකර්මය කරන අය පරම් ශේස්ත්‍රානි ශේස්ත්‍රය වගා ශේෂ්ත්‍ර කර්ෂයන්ති පරම බොහෝසෙයින් වගා ශේෂ්ත්‍රයන් කර්ෂයන්ති සීසයන් කරනු ලැබේ බිම් සැකසීම් කරනු ලැබේ මේ වර්ෂා කාලයේ ඒ කුෂ්ඨසු ශේෂ්ත්‍රයේ සුද්ධාඥානි වටන්ති ඔවුන් සකසාගත් කුෂ්ඨසු ශේෂ්ත්‍රයේ කුඹුරුවල ධාන්‍යා නිවපන්ති ධාන්‍ය වර්ග විසුරුවත් පැලකරත් වපුරයි. වර්ෂා කාලයේ මේ වැස්ස වෙන වෙලාවේ කෝපා සරසින්ච ජලගන පූර්ණානි පවන්ති. කෝපා ලින් සරාන්සිත සරාන්සිත බිල් චද ලින් බිල්ද ජලයන පූර්ණානි පවන්ති. ජලයෙන් පිරුණේ වේ. පිරුණා ලෙස පවති. නත්‍යති කුලානි පඤ්ඤත්තං. නදී උද ගංගා උද කුලානි යුරු දෙපැත්ත තියෙනවා නේද? පඤ්ඤත්තං බිඳ තමමි. පඤ්ඤත්තං බිඳ තමමි. ප්‍රවහන්ති ගලයි. භූම සර්වත්‍ර තෘණානි උපදයන්තේ බිම සෑම තැනකම තෘණානි තනකොළ උපදයන්තේ උපදිත් නැගී සිටි වෘක්ෂාලතහට පල්ලවිතා බලන්ති වෘක්ෂ ගස් ලත වැ පල්ලවිතා අලුත් ලා දළුවනී වෙත් බැබළුනේ වෙත් තිබේ. තම් කුත්‍ර ප්‍රස්තිත ඔබ කොහෙට පිටත් වෙන්නේද ඔබ කොහේ යන්නේද ඔබ ආන ආපනම් ප්‍රතිප්‍රස්තිත ඔහු කියනවා මම ආපනම් කඩේ වෙත ප්‍රතිප්‍රස්තිත යන්නට පිටත් වූ යෙමි අනිත් කෙනා අහනවා වෘෂ්ටි කලු පතන්ති වැසිධාරාව වනාහි වැටෙත් වැස්ස නම් වැටෙ කතන් ගමිෂ්‍යසි කෙසේ යන්නේද අනිත් කෙනා උත්තර දෙනවා මම හස්තේ ජත්‍රම් වර්තතේ මගේ අතේ ජත්‍රම් එකක් තියෙනවා ජත්‍රම් කියන්නේ උඩයක් ජත්‍රම් වර්තතේ එතකොට අනිත් කෙනා කියනවා ජත්‍රම් ජනානම් ආතපාන් උෂ්ඨෙස්ච රක්ෂති මේ ජත්‍රම් කියන එක කුඩය අවුත් මේ කුඩේ ගෙනිච්ච හැකි වැස්සෙත් මේ කුඩේ ගෙනිච්ච හැකි අත එනිසා ඒ හේයින් එබැවින් ජත්‍රස්ස කුඩයට ආතපත්‍රම් වර්ෂත්‍රං ඉති නාම කුඩයට ආතපත්‍ර අවපත්‍රය වර්ෂත්‍රං වැසිපත්‍රය නාම ඉති යනුවෙන් නම් වේ නම් කර හැකි බලන්න එකම චක්‍රය සීතල වූ ඇස්සට තද රස්නය එකතු කරන ගිනි අව්වට එකසේ ප්‍රයෝජනවත් වෙන ආකාරය